жасатуға да жасатпауға да ата ананың өз таңдау құқығы болу керек деп ойлаймын там где есть риски у каждой семьи должен быть выбор өздеріңіз білетіндей денсаулық сақтау министрі мен мәжіліс балаларды міндетті вакцина егу заңын мақұлдаған болатын тек бекболат тілеухан ағамыз халқына жаны ашып шырылдап қана қойды мына айтып отқан нәрселеріңіз вообще адамның құқығына қол сұғу ешқандай қақпаға ешқандай ақылға сыймайды екіншіден физические лицо қазақстан жерінде тұрып жатқан который живет в казахстане все должны обязаны получать что за бред не айтып отырсыздар сіздер сырттан келген германиядан келген басқа жерде турцияда жүрген адамдардың бәріне вакцина беремін деп сіздер қайдағы жоқты айтып отырсыздар ал енді бет жоқ сап сау бала не менің балама менен артық сіздің жаныңыз ашиды ма я болмаса біз бүкіл 18 миллион адамның бәрі қараңғы ма елдің бәрі ақымақ па тартып алып баласын алады да вакцинаны аузына тығып қойып жібереді ол ақылы бар адам алсын мен алмасын деп отырған жоқпын алсын бірақ міндетті түрде аласың деп желкесінен сүйретіп алып бару бұл конституциялық адамның құқығына байланысты адамның жаны ең бірінші өзіне керек адамның жаны министр министр здравоохранениеге емес өзіне керек ақылы бар адамның бәрі вакцинаны алады мен вакцинаға қарсы емеспін бірақ оны міндеттеуге қарсымын бір адамның бір адамның өмірі бұл баласы өзі үшін ол былайша айтқанда дүниенің барлық қызығы сол болуы мүмкін болатын болып әбден калека көріп жатырмыз ғой көп ақ ондай нәрсе қазақстанда көп емес өте көп өте көп мен сізге көрсетемін осы нәрсені келесі отырысқа мен сізге алып келемін өте көп сондай адамдардың мен сізге видеосын әкеліп осы жерге көрсетемін и пленарный заседаниеда осы нәрсені аманшылық болса көрсетемін енді бұл менің хақым ғой иә. режима ну бұл менің хақым ғой менің хақыма қол сұқпасаңызшы иә. бұл жерде жүз жеті адам депутат болатын болса әрқайсысының өзінің орны бар иә. сол сияқты бір адам калека болып жатса ол сіз үшін жарайды бір мыңнан миллионнан біреу шығар бірақ ол оның өмірінің мәні өмірінің мағынасы ең сонда сондай адамды желкелеп барып сондай нәрсеге жеткізу деген нәрсе біздің вообще бұл халыққа жасап жатқан қиянатымыз мен қарсы емеспін вакцина ексін сосын елдің бәрін қараңғы көру елдің бәрін ақымақ көру деген мен мысалы үшін балама вакцина неге еккіземін мен оны баламның мысалы үшін ә, немен еді ана ауру таратқыш болған ауру болған мен де қаламаймын ә, бірақ міндетті түрде сен ектеп алып келіп ол бчт вакцинаны еккізіп мен көз алдымда әкесі болып тұрып шешесі болып тұрып баламды калека қылатын жағдайға мен апаруға жол бергізбеймін енді сонда өзі қазақстаннан кет деген сөз бе бұл егер мынандай заңға мойынсұнбасаң сен бұл мемлекеттен кетуге мәжбүр боласың мен ата бабам өмір сүрген мемлекеттен неге қашуға тиіспін сіздер осындайға әкеліп жатырсыздар жоқ енді ешкім кет деп жоқ жоқ енді обязан десе мен бергім келмесе көзім көріп тұрса басқа бір калека болған балалардың бірінен соң бірі мыңдаған баланы көріп тұрып мен мына жерде баламды өлімге байлап берген сияқты боламын ба білеміз жаңағы сіздің сөзіңізден түсінген нәрсем дешевый вакцину покупает поэтому деп отырсыздар высокоэффективный вакцина алыңыздар деп бұның артында үлкен ақша жатыр ол ақшаны анықтау үшін соның бәрін ақтау үшін мына жерде сіздер актер болып артист болып отырсыздар а біз халықтың атынан айтқан соң мынаны өткізетін болсақ біздің мына жердегі парламенттегі құнымыз көк тиын тұрмайды мынаны ешқашан өткізуге болмайды мен сіздерге как депутат ретінде мандатымды берсем де мынаны аяғына шейін алып шығатынымды сіздерге заявляю түсіндіңіздер ме алдыма келмей ақ қойыңыздар ертең кабинетке келесіздер ананы саласыздар туысымды саласыздар танысымды саласыздар министр шығады кім шықса ол шықсын мына жерде ең құрғанда бір азаматтық позициямызды сақтап қалатын адамгершілігімізді сақтап қалатын жағдайда болуымыз керек сондықтан сіздер өздеріңіздің ойыңызда қалыңыздар мен өзімнің ойымда қаламын сосын пленаркада аманшылық болса осы мәселемен халықтың алдында кездесеміз болды бұл заң қазір сенатқа сосын президентке жетпей тұрып аналардың халықтың жанайқайын есту үшін жолды жасадамыз алла адам баласына ең басты сый таңдау құқығын берді кім боламын не істеймін десең де өз еркің өз баламыздың денсаулығына ата артық ешкімнің де жаны сол вакцинаны шетелде шығарғандардың біздің баланың денсаулығына ойлап тұрғаны деген сөз күлкілі басқа сыймайтын әңгіме әрине вакцина салып жатқандарға еш қарсылығым жоқ әркімнің өз еркі бала жаратушының ата анаға деген берген аманаты ендеше аманатқа қиянат жасамайық қабылдаған заңды міндетті вакцина егу сөзін атана ана таңдау құқылы сөзіне ауыстыруды талап етеміз Всем привет! Я Регина Ванышева, мисс Казахстан 2014 года, и я против этого закона. Давайте не будем вакцинировать здоровых детей. Это ненормально в современном мире. Если эта вакцина прошла все международные испытания и одобрена во всем мире, то тогда стоит делать, но не стадно, а добровольно. Я сейчас живу в Европе, и здесь есть право выбора человека. Давайте уважать друг друга. Там, где есть риски, мы хотим, чтобы у нас был выбор. А, привет, друзья. Я хотел сказать, что я против а, принудительно обязательной вакцинации детей. Если вы за прививки, то тогда у вас есть право их ставить. Если вы против прививок, то тогда у вас есть тоже право их не ставить. В аннотации каждой вакцины всегда прописаны все риски. Я против принудительных вакцинаций. Право должно быть у каждого человека. сәлеметсіздер ме менің атым ерболат беделхан мен қарсымын жаппай барлық балаларға вакцина жасауына себебі мен төрт баланың әкесімін тұңғыш балама вакцинаның барлығын сепкен болатынмын өкінішке орай денсаулығына зиянын тигізді қалған үш балама ешқандай вакцина жасаған жоқпын азаматтық құқығымды қолданып отырып өз пікіріммен сіздермен бөліскім келеді бізде таңдау болу керек Дорогие друзья, хочу поделиться со своим мнением. Я против принудительной вакцинации. У каждого человека должен быть свой выбор. Дети – это наше будущее. Берегите своих детей. Сека Вайнс. Я против принудительной вакцинации. У каждой семьи должен быть выбор. менің ойымша әрбір адамда таңдау болу керек мен мәжбүрлі вакцинацияға қарсымын жасайтындар жасай берсін қарсылығымыз жоқ тек жасамайтындарға қысым көрсетпесін тәуекел бар жерде міндет түрде таңдау болу керек Я не могу оставаться в стороне и не могу видеть, как часто путаются в этом вопросе. Против вакцинации и против принуждения – это разные вещи. Если вы за прививки, то у вас есть право их ставить. А если вы против, то у вас тоже должно быть право их не ставить. И там, где есть риски, должен быть выбор. Если нам не дают этот выбор, значит нарушает наше право. Мы все имеем право на свободу выбора, право на жизнь, право на здоровье. Не оставайтесь равнодушными, ведь это касается каждого из нас. Вакцинация және вакцинацияға мәжбүрлеу ол екі түрлі нәрсе. Бұл мәселеде өзінің жеке ойым бар және шетте тұра алмаймын. вакцинация жасату сіздің жеке ерігіңіз болу керек ал егер қарсы болсаңыз ешкім сізді қинауға құқықты емес егер бізге бұл таңдау берілмесе онда адамның жеке басына қатысты заңды бұзады біздің барлығымыздың таңдау жасауға құқығымыз бар өмір сүру және денсаулық құқығы мен вакцинацияны мәжбүрлеуге қарсымын я анастасия машнина автор второй петиции против медкодекса После того, как мы восстали против принудительной вакцинации, Минздрав переименовал ее в обязательную. После того, как мы возмутились против раннего детского секс-просвета, нам сказали, что секс-просвет теперь будет называться Охрана репродуктивного здоровья. Но ведь это одно и то же. Минздрав играет словами, а суть остается прежней. Выгодной тем, кто мечтает о контроле над численностью населения, но это не наши цели. Кодекс надо рубить на корню. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дина Бакина, я врач-гомеопат с 20-летним стажем. Я считаю, что вакцинация должна быть добровольная. Почему? Потому что любое, любая вакцина, как и лекарство, может иметь побочные эффекты. А, у, у разных детей разный иммунологический статус и, и возможности. И некоторые дети все-таки переносят тяжело вакцину и возникают какие-то побочные эффекты от вакцины вроде бы цель была оздоровить ребенка, но бывают нехорошие эффекты. Эти эффекты отсрочены, и поэтому не всегда официальная медицина признает, что это происходит именно из-за вакцины. Поэтому я считаю, что вакцинация должна быть добровольной. Каждый родитель должен сам взвешивать все за и против и решать. Я, Кунеев Каиргалий Смангулович, а, против нового кодекса о здоровье, а, потому что даже в самом названии кодекса упустили слово «охрана». То есть а, этот кодекс не звучит как «Кодекс об охране здоровья народа», оно звучит «Кодекс о здоровье народа Казахстана». То есть таким образом в этом кодексе не прописываются нормы охраны здоровья народа Казахстана. Я как врач, как детский невропатолог, а, как общественный деятель против этого кодекса.